Ego perempuan Kamu tahu tak Saya putus tip ni Untuk kamu semua Faham Saya tak tidur malam Buat untuk kamu Ini kamu balakan saya Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy Di channel Andy Teka Be cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya seperti biasa saya cakap jangan lupa basuh tangan ya cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy jaga kesehatan pastinya cuy ya kan sekarang masih pandemi jadi Uh, kita selalu jaga SOP terus cuy Nggak tahu kapan berakhirnya ini cuy Oke cuy kali ini kita akan mereaksi lagi Ustadz favorit saya lagi cuy ya Seperti biasa kalau kita sudah ada waktu luang Kita akan mereaksi Ustadz favorit saya ini cuy ya Ustadz Syamsul Debat cuy cuy ya. Bulan suci Ramadan akan segera tiba cuy ya. Semoga aja ya insya Allah kita bisa dipertemukan nanti di apa namanya bulan suci Ramadan nantinya cuy. Dan kita akan mereaksi beberapa ustadz-ustadz yang ada di Malaysia. Dan itu sangat-sangat pas banget ya. Pas momennya karena kita mereaksi uh, tentang momen-momen berpuasa ya itu pas banget cuy ya dan kali ini saya mendapatkan requestan yang uh, saya dapat ini sebenarnya sudah lama cuy ya videonya saya dapat dari teman kita yang mengirimkan saya langsung dari Gmail cuy ya nggak tahu kenapa ya kemarin malam saya tiba-tiba buka Gmail dan banyak banget yang kirimkan video sebenarnya cuy ya tapi ada beberapa video yang memang dari teman-teman yang nggak bisa saya react cuy ya karena copyright sekali lagi copyright cuy ya apalagi yang berbau musik saya nggak tahu cuy saya kayak takut banget mereaksi musik sekarang cuy ya lagu gitu ya dan di sini judul videonya itu adalah uh, pasal cegu dan budak sekolah Ustadz Syamsul Debal. Saya nggak tahu di sini cuy ya. Saya nggak tahu video ini ada di YouTube atau tak gitu cuy. Karena biasanya teman kita ini yang sering mengirimkan saya video ini tuh selalu uh, yang durasinya panjang biasanya dia uh, cut gitu ya dia cut cut gitu tapi ini durasinya cukup panjang cuy ya kayaknya ini full ya wah karena durasi ini cukup panjang cuy ya bagi orang yang baru mampir baru join di channel NDTK jangan lupa like komen di bawah cuy ya dan jangan lupa share kalau memang video ini bermanfaat atau menghibur korang ya dan jangan lupa juga subscribe cuy ya oke tanpa membuang masa atau melengahkan masa jom kita tengok videonya Oke cuy, videonya udah siap nggak tahu headset saya di mana nih cuy. Aduh, terpaksa kita pakai yang ini cuy ya. Sebenarnya ini pas banget kalau kita mereaksi musik sih cuy ya supaya detail gitu ya. Biarlah pakai ini aja lah ya. Oke, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 Oke. Video lama cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitasnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun subhanaka la ilma lana illa ma 'allam itu bendera saya enggak tahu cuy itu negeri mana ini Malaysia di negeri mana ini bendera warna kuning hitam dan merah tanah innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri Wa ahlul audatam milithani yafqahu qawli Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini Kita telah pun diberikan peluang dan ruang Untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada pagi ini Ini tempatnya di mana ya? Kalau ikutkan zaman dulu Zaman saya dulu dengan cikgu-cikgu sendiri Dulu tak ada motivasi-motivasi ni. Ini di sekolah ke? Ha, memang tak ada benda pandai kau lah. <laughs> Mengadu-ngadu motivasi pelajar calon PT3. Oh ya, yeah, di sekolah ini kayaknya cuy. Dulu tak ada. Bukan di masjid ya? Pandai-pandai lah. Kau nak belajar, belajar. Tak nak belajar, sudah. <laughs> Dulu-dulu kan? ya. ya. Ha, nah, jadi Memang dalam banyak-banyak perkara yang kita nak buat pada hari Jumaat Ada satu perkara yang paling kita tak nak buat iaitu mendengar ceramah Jadi tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah mana Tak payah hmm. Ada Cikgu-cikgu pun nampak tadi kat luar tadi ada yang togak ha. Kan dah standby dah Bukan nak dengar ceramah benar nak bergambar <laughs> Nak bergambar jadi mujuk yang duduk dalam tak apa. Yang duduk dalam dia standby kendian. Perangai kita jadi elok sebab ilmu. Kita boleh survive dalam hidup ni pun sebab ilmu sebenarnya. Dengan izin Allah. Ha? Ya, ya, jadi itu sebab tu belajar. Mak ayah kita suruh Tengok SMK Pancu ni. SMK Pancu ni. Oh dia berada di SM, uh, eh, SMK Pancu ya. Eh, jadi buat korang yang tengok video ini pasti pernah eh, sekolah di sana. Ini letaknya di mana cuy ya? SMK Pancu ya? Rahai Marin memang Bisa bukan di bawah, sekolah. Lah. Ini bukan sekolah. Nah, tiba-tiba dah ada sekolah ke kampung. Sekolah ni dikatakan sekolah yang paling baik sahsiahnya dalam Suamban. Ush, ush, paling baik cuy. Agama kau topu. <laughs> Saya saja yang pancing tadi tu. Kan. Tak, lah, konon-kononnya lah cerita yang disebarkan. Hmm. Sekolah yang paling teruk saya siah eh, Pancu. Konon eh. Konon. Sebab marin sekolah paling jahat sekali Seriampangan dulu. Jadi bila naik sekolah kebangsaan Paru Jaya, sekolah menengah kebangsaan Paru Jaya, Pendita Zabar. Eh, siapa? Betul. Jadi budak-budak jahat semua pindah sanun. Jadi sekolah siampangan dah okey. Hmm. Naik sekolah Pancu, kek sekolah perjaya pun tak nak timur budak jahat, semua hantar Pancu. Kek Pancu ni kalau jahat, lombong tuan-tuan. Kek tasik tempat kolam mancing tuan-tuan. Tapi, saya tak percaya sebab tengok ha, sopan lah. Tak percaya, benda ni sebenarnya bukan atas dasar reputasi yang orang letakkan, tapi semua atas kita. Ya, betul-betul. betul. Ubah persepsi orang persepsi. dengan cara ilmu kita. Tanyalah, tuan Abah Makzin tu marin. Orang paling takut dengan dia kat sekolah marin. Apa benda dia tak buat kat sekolah tu. Semua takut dengan dia. Pari suruh pari musallah macam ni. Ah, muka ui parah ni. Ini buat dia lompang kita ni tu. Abah ni tu kan. Tengok sekarang dia jadi apa? Lawyer yang disegani kat, kat Malaysia tu. Bukan Suamban tu Malaysia tu. Lawyer? Ha. Saja ajak tu senang ni minta tolong. <laughs> Jadi sebenarnya minta tolong Atas kita ilmu Tu sebab saya cakap dulu-dulu tak ada Saya suruh awak tengok balik orang semua tengok balik dalam sekolah ni Setiap hari berapa ramai kau tengok Bekas pelajar sekolah menengah Pancu Masuk balik dalam sekolah ni Jumpa cikgu cakap terima kasih Berapa ramai? Tak ada Kalau ada pun masuk Sebab ada sijil tinggal kat sekolah Apa sih? Apa arti sijil itu apa ya? Hari guru tanya cikgu berapa banyak kad yang dia dapat bukan dalam sekolah yang daripada luar sekolah bekas-bekas pelajar dia hantar berapa banyak Itu sebabnya eh, cikgu ni saya nak tanya setiap orang yang dapat semua A berapa ringgit cikgu dapat Contoh ha, ambil PT3 berapa subjek 10 10 A seorang pelajar dapat 10 A cikgu yang mengajar dia dapat berapa ribu Oh, ini ya kayak ujian gitu ya. Ulangan kalau di Indonesia cakap. Berapa puluh? Berapa sen? Satu sen pun tak ada. Baik. Satu Sebab sen pun tak ada ya. Dia orang bukan mengharapkan ganjaran wang ringgit, tapi harapkan kau berjaya jadi orang. Melangkah keluar daripada sekolah ni jadi manusia, lepeh dah tanggungjawab dia. Mulia banget lah. guru cik. Mengangguk cik sampai ke lantai cik Perangai cik. macam tu kan. <laughs> kan Cikgu marah-marah kita sebab apa? tahu jawab. Sayang. sayang. Tahu kau kan? <laughs> Sayang. Tapi bila cikgu marah kau, muka tak puas hati. Kau siap, kau siap lah. Kau marah cikgu, kau melawan cikgu, kau sakitkan hati cikgu, ilmu payah nak masuk. Jangan lupa tanggungjawab kita jadi pelajar dekat sekolah ni. Jangan lupa. Nak jadi pelajar-pelajar biasa. Memang biasa, cikgu kalau marah, cikgu ni kalau marah, dia memang ada tiga ayat standard dia, cikgu. Tiga ayat. Mana cikgu? Cikgu angkat tangan cikgu. Masya Allah ramai Mana poi cikgu jantan dalam salah ni Dah tak ada orang ya? Cikgu lelaki mana cikgu lelaki Oh ya dia banyak tanggungjawab Tengah siapkan ah, ya, ya, ya. tugas yang perlu di inilah Memang lelaki dah tak ramai Faham tak maksudnya Lelaki dah tak ramai Perempuan makin ramai Faham Maksudnya apa ya? Gue gak paham ya. Laki-laki makin ramai. <laughs> Maksud eh apa? Maksud eh lelaki makin jadi rebutan. Jadi dah lah tak ramai bangang pula. Macam mana? Tu sebab cikgu suka belajar, faham? Ha. Cikgu kalau marah tiga dialog standard dia. Dialog pertama yang biasa kau dengar cikgu kalau marah, apa nak jadi dengan kamu ni? Satu. Oh ya, yeah, yeah, sering-sering sering banget. Cikgu cakap popular tu. Dialog yang kedua popular. Kamu tahu tak sedar tak peksa berapa hari lagi? Ya, lah. apa? Ujian-ujian. Eh, Dan yang paling popular. Kamu tahu tak zaman saya dulu? Tak berada zaman ini. <laughs> Benar sangat, benar sangat. Dan... Memang. Tapi mak kita di rumah, mak kita di rumah tiga-tiga pakai. <laughs> Hamba nak jadi dengan kau juga tak payah sebab dalam zaman mak dulu. Tiga-tiga pasal. Hmm. Itu sebab kita boleh perasan sebab memang sebab cikgu ni bukan apa. Cikgu perempuan memang dia tak kedekat emosi. Orang perempuan dia akan luahkan. Itu sebab kamu ni ya Allah saya tak tahu nak cakap apa dah dengan kamu ni ya Allah. <laughs> Memang biasa macam tu. Cikgu lelaki tak ya? Cikgu lelaki masuk je kelas, macam tu je. Sebab orang lelaki ni perkataan dia tak banyak, dia kedekut emosi. <laughs> Ha, ha, ha. Ya, lagi-lagi dah Jadi saya nak bagi tips. Bayarlah cerita-cerita banyak tips. Yang pertama nak jadi pelajar berjaya, kena jujur, jangan menipu. Okay. Jujur Bila dia. Ya. tak tahu, cakap tak tahu, tahu kata tahu, jujur. Faham tak kelas? Faham. Faham tak? Cikgu saya memang tak faham. Jujur. Ya, ya. Kadang-kadang cikgu yang terpaksa tanya soalan kat korang bila dah habis kelas. Kelas ada apa-apa soalan, biasanya memang tak ada. Masalahnya bukan tak ada tau. Tak tahu status kau faham ke tidak. Kelas ada apa-apa soalan, tiba-tiba jadi koma. Cikgu pun tak tahu kau faham ke tak faham. Kok jadi koma? Kelas sudah apa soalan? Darah dah tak jalan dah. Yang seorang tu pula kelas ada apa soalan kemah barang. Masuk dalam beg. Yang seorang lagi kelas ada apa soalan tengok online. Salah-salah soalan tak tuju kat dia. Cuba jumpa cikgu. Jujur cakap cikgu saya tak faham. Cikgu mengalu-ngalukan pelajar-pelajar jumpa dia orang kat dalam bilik guru. Betul tak cikgu? Luahkan perasaan Assalamualaikum cikgu. Tak tahulah cikgu saya memang tak faham. Malu saya nak cakap. Yeah, yeah, yeah. Sabar. Harus ya jujur. Ya. saya sedih lah. Yang mana kamu tak faham? Semua saya. Daripada mula cikgu masuk sampai sekarang. Tak ada satu pun faham. Ah, itu memang nak kena penampar tu kan. Apa benda yang kau buat dalam kelas selama ni? Itu sebab bila cikgu tengah mengajar. Cikgu, cikgu, siap cikgu. Cikgu laju sangatlah cikgu. lah. Kau orang, bila kawan-kawan tanya, kena dengar soalan kawan kau tu sebab mungkin apa yang kawan-kawan tak faham, kau pun sama tak faham benda tu. Yeah. Ha -ha lah, betul jugalah. Ini kawan ni. Uh, ah, cikgu saya ada satu soalan. Kau mulalah bahan kawan tu. Kan? Uh, cikgu saya ada satu soalan. Peh, tanya soalan. Siut. Siut. Kan? Mungkin yang dimaksud Ustaz ini shoot itu kayak apa ya kayak apa sih kalau kita waktu masih zaman sekolah dulu kayak seakan-akan uh, eh, saya enggak bangga gitu ya. Saya enggak saya enggak apa ya? Intinya seperti itu sih. Saya enggak bisa jelaskan gitu ya. Pokoknya ingin ingin banget dibanggakan gitu ya. Langsung ah, tak jadilah cikgu, tak <laughs> lah lain ya. kali lah. Pertama kena jujur. Yang kedua, satu istilah yang disebut sebagai accountability. Apa maksud accountability? Kebertanggungjawaban, tanggungjawab dengan apa yang kita buat. Ya, ya. Tak ada lagi dah salahkan orang. Kenapa kau fail ni SPM ni? Ini kawan-kawan lah ni. <laughs> Kawan-kawan. Yang ambil peso kau, yang jawab kau, yang bangang kau. Kenapa salah kau lain? Tak saya pakai tu istilah tu sebab nak bagi ingat tu. <laughs> Yang bangang kau. Kita tak jawab. Salah kita. Tu sebab cikgu kadang pening kepala kat kelas. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya cikgu. Yeah. Kenapa kau ambil buku dia? Dah dia bagi. Kenapa kau bagi? Dah dia minta la ilaha illallah. Cek cek cek semua salahkan orang. Nah. Semua tak nak tanggungjawab. Kenapa sawak kau? Ayah hisap. Asal kau lah, kau hisap kau eh. Saya tengok bibi pun saya tahu siapa sawak kau. ketahuan ya dari bibi tu. Tak payah kau nak kumam-kumam, tak payah. Kumam. <laughs> Orang perempuan ni kan Jangan sokok Faham hmm. Kau ikut budak lelaki Tak sokok huh? Faham Kebalik Macam terbalik kan <laughs> Kebalik Tu reverse nama dia Okay. Kenapa sokok Ayah Isap Kenapa sekolah pancur Mak suruh Semua salah orang Sekolah Mulai pancur Mulai hari ni tanggungjawab Kenapa tak siap ke Apa tu sekolah pancur saya banyak masih banyak tidak mengerti kalau dari segi sekolah ya yang ada di Malaysia cuy. Jadi mohon maaf banget kalau saya banyak bertanya gitu ya. Ya. Sekolah Cikgu, pancu. Memang salah saya. Hukum saya. Iya iya. Tak ada orang lain wajar dipersalahkan. Memang salah saya, cikgu. Cikgu pun terkejut. Ha, mengaku pula <laughs> Kamu ni cikgu seorang lagi. Kenapa? Jangan salahkan dia, cikgu. Ini salah saya sebenarnya. Saya ambil buku dia. Kamu berdua ni cikgu Sorang. Jangan salahkan mereka cikgu ni salah Semuanya. Akhirnya borobot dan kelas tu Sabar sabar sabar sabar Saya tanya je tadi Kebenaran wah, Jaga hubungan baik Sama ada kita dengan guru Kita dengan rakan-rakan senior junior hmm. Baik semua Jaga ukhwah Sebab bila kita baik Kita boleh bantu membantu dalam pelajaran kita Baik dengan cikgu Boleh membantu dalam pelajaran kita. Wah, nampak cikgu sampai kat parking lot, nampak. Kalau mak cikgu berlari semua pergi. Cikgu ada apa-apa barang yang boleh saya bawa? Yeah, yeah. Ha, macam tu. Ini kau nampak tu cikgu ni jangan weh, barang dia banyak weh. Nyuruk nyuruk nyuruk je. <laughs> Setiap hari barang biasanya je. Mengengkeh dia. Hmm. <laughs> Biasanya tu Pergi sebagai pelajar-pelajar yang baik Cikgu ada apa-apa barang sebelah Tak apa, tak apa Hari ni tak ada Kau angkat cikgu tu <laughs> Sampai ke bilik guru Maknanya tolong jaga uhwah satu dengan yang lain. Wa imma pegawai-pegawai, pekerja-pekerja dalam sekolah, semua kita kena hormat. Dengan tukang kebun ke, dengan pengawal keselamatan ke, dengan orang kantin ke. Kan, semua kita kena buat baik. yeah, Yeah. Eh? Seterusnya, hikmah. Yakin dan percaya Walaupun hari ini kita masuk dalam kelas belajar, kita balik rumah belajar, hikmah yakin dan percaya ada benda baik Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Kita kadang cakap, aduh aku tengok orang tu tak belajar pun, aduh aku kena belajar pula, menyampah betul lah. <laughs> Menyampah. Yakin dan percaya ada benda baik. Kalau kita main-main hari ini, saya nak, saya nak tanyalah, Sampai PT3 Sampai SPM PT3 besok Saya tanya ujiannya. Habis je paper akhir PT3 dan SPM Boleh main lagi tak lepas tu? Boleh Boleh tak tengok TV? Boleh kau tengok lah sampai buntang Kau nak masuk dalam TV tu masuk <laughs> Buntang ya. Tapi hari ni kau nak main-main kenapa? Ini nak nentukan ke mana kau nak pergi lepas ni Betul betul Belajar betul, betul, betul. Bukan lama pun lagi, tinggal berapa purnama saja lagi. <laughs> purnama. Berapa bulan lagi? Alah. Jadi makna kata percaya ada hikmah Allah Taala nak bagi kat kita. Betul, betul. Belajar rajin-rajin. Hmm. Eh. Buat study group ke apa yang patut buat. Saya kadang bila tengok kadang hari ni tak tahu standard dah berubah kot. Saya ingat dulu masa saya sekolah rendah lah, sekolah rendah dapat nombor 8 dalam kelas kena rotan uh. arwah abah saya rotan tangan saya ni sebab dapat nombor 8 saya tengok kawan saya tu nombor last sekali ayah saya senyum yang tak pergi sekolah <laughs> apa hal aku nombor 8 kena rotan jadi waktu hari ini. bertemu penjaga itu Keras, saya cakap ya? lah <laughs> dengan anak saya kan saya dah kahwin tu Mana lah tahu ada cikgu yang belum kahwin berajak tadi saya kena cakap. Saya, anak saya dapat nombor belah-belah saya cakap apa? Kau tahu tak Abah dulu nombor lapan mengenai rotan tu. Kau ni kira belah-belah ni patut kena bunuh ni kan Dibandingkan dengan dia ya ceritanya. Macam tu lah kan. Tak standard kita. <laughs> Ya, standard kita letak standard rendah kenapa? Aku ni lulus cukup lah. Tak cukup. Kalau saya itulah tu saya tanya tadi sebab saya pun semalam lupa nak pesan kasar projektor kan. Hmm. Kalau tidak saya nak tunjuk tu gambar-gambar. Cikgu-cikgu boleh tolong kalau bila-bila masa ada masa kan untuk pelajar-pelajar yang bukan tahun ni peksa lah. Mungkin tahun depan peksa kan. Tunjukkan gambar-gambar. Minta PIBG pun kumpulkan gambar-gambar. Senarai kan untuk hidup hari ni tau. Bukan akan datang. Saya pernah tunjuk dekat budak-budak sekolah. Saya tunjuk kat semua orang. Saya kata, dalam kehidupan kita ni kita nak keselesaan hidup. Nak tak? Nak. Semua nak. Yang kau orang sibuk kerja sekarang walaupun masa belum sampai sibuk nak kerja kan? Nak beritahu. Contohnya apa? Saya cakap rumah. Kau nak rumah macam mana? Bila saya tanya dia orang. Hmm. Dia orang tak nak rumah kecil-kecil ni lah. Ya, ya. Tak ya. cuba tanya. Kau nak rumah macam mana? Pasti semua yang eh, ha? rumah yang mewah semuanya sih. Apa dah Tengah laut. Apa, apa dia? Ha, dia maknanya standard-standard dia orang cakap rumah yang selesa banglo. Semidi hmm, boleh lah tunjuk gambar rumah flat uh, tak nak lah. <laughs> kacik wahal parking banyak lift ada tak nak nak bosa-bosa. cuba tanya tak percaya balik tanya lah. saya tanya pula dari segi kereta nak kereta apa tunjuk gambar-gambar kereta yang saya senaraikan dengan gambar tu ada gambar bila saya tunjuk gambar Camry oh, belilah belilah <laughs> belilah belilah Tunjuk gambar Velfire Alphard. Ha oh, new kid. Tunjuk BMW. Yes dia kata. Tunjuk Mercedes-Benz. Hmm. hmm. Dia tak tahu. Kan? Harga dia berapa lagi? Saya tunjuk dengan kereta MyV. Eh, tak pek dah tu. <laughs> Panggil lah, Tak, bukan yang nak menghina pengguna-pengguna MyV, tak. Yeah, yeah. Tak, contoh, saya pun pakai Azia tau. Hari ni sebab baru tengah servis kereta Azia, saya bawa lah keretanya pinjam kat bank belum habis bayar. Hmm. Kan? Kalau tidak tu ni azar ya, senang mencilok-cilok kan, senang. Jadi, dia tak tahu Mercedes tu jangan cakap harga kereta, nak servis ya. Masuk pusat servis. Yang Pro 2 ke Proton ke masuk boleh lagi lah balik 5 pack, 3 pack gratis boleh lagi lah. Mercedes dengan BMW tak dapat dah. Masuk lambai 2000, lambai. Selamat datang ke pusat servis Mercedes Benz. Lu ibu. Belum tukar barang lagi dah. Belum tukar. Baru lambai 2000. Tukar minyak hitam apa benda lagi, apa benda rosak kau nak botolkan tukar barang, belum cerita lagi. Itu nilai dia. Tunjuk ni. Tunjuk pula motosikal. Tunjuk es pal, Yes, tak nak. Lah. <laughs> Tunjuk Honda e Bukan e tau. e Honda Cup. Oh, tak nak. Wahal itulah motor yang ispah dia tak nak tu itulah yang dikojorkan lagi. Motor abah tu. <laughs> Abah nak pergi suar motor tak ada. Mana pergi eh? Budak dia bawa. Nak motor superbike. Oh sebut ni Yamaha, Suzuki ni, Steady, Vulcan, Harley Davidson, Goldwing, okay. Tahu dulu cuy, kayaknya Ustaz Syamsul Debat pernah sekolah di sini ya. Kalau kalau saya dengar dari awal sampai eh, sekarang kayaknya Ustaz pernah sekolah di sekolah ini cuy ya kalau saya salah ya kalau kurang ada yang kenal baik dengan Ustadz bisa eh, apa namanya bisa infokan kepada saya cuy ya bisa komentar di bawah gitu ya saya penasaran aja cuy ya lokasinya ini di mana gitu dan videonya memang video lama pilih yang mahal harga puluh ribu ratus ribu benar dong Lepas itu saya tanya Katalah dah kahwin Katalah dah kahwin Tak payah nak feeling-feeling ha. Anak nak bagi siapa jaga? Anak nak bagi siapa jaga? Ha, mak. Ada yang jawab mak. mak. Ya, ada. Kau tak tahu bangi mak kau dah dah panik jaga kau. <laughs> nak jaga anak kau pula. Siapa nak jaga? Nak jaga siapa nak jaga anak? Sendiri. Sendiri. Oh. Kau cerita-cerita nak jadi apa, dik? Hmm. Ha, kini ah lah apa? Dah elok bagi elok nak jadi cacat pula. Kau nak jadi apa? Ya? Cita-cita nak jadi apa? Guru. Ha, nak, nak jadi cikgu. cikgu. Kau pernah tengok tak cikgu mengajar sambil bawa anak eh? Didukung anak eh? Kelas. Buka muka soal 8. Diamlah. Ada. Jadi makna eh nak tak nak anak kena bagi orang jago. Kan? Mungkinlah nursery mana-mana, nursery jago budak kan? bukan bukan nursery pokok. Dalam disiram kan. Jaga anak hari ni budak pakai Pampers pun 500 sebulan. Hmm. Hari ni tau, hari ni. Jadi kesimpulan dengan saya dah buat kira-kira untuk bondo yang kau tak nak bukan bondo yang kau nak tau. Rumah yang paling kocik, rumah flat sewa. Kereta yang paling kocik, saya ambil Saga, ya. BLM Saga yang saya ambil. RM500 sebulan. Motor ambil ES5 RM150 sebulan itu pun boleh kat singa tak payah down payment. Boleh kat singa potensi IC dia datang kutip bulan bulan datang rumah. Lepas tu kira lah harga minyak 500 lah contoh. Memang kalau ikut 500 sebulan tak cukup. Tapi letak L500 andai kalah kalau cukup kau tolak kereta sampai jalan bosar baru start enjin. Kereta tu bukan tolak motor tu, kereta tolak sampai jalan bosar start enjin. Nak jimat minyak. Kan? Nak jimat minyak maksudnya itu irit gitu ya, irit. <laughs> Kemudian anak seorang ya, contoh. Saya letaklah sebabkan saya potong bajet tu jadi 200 setengah ya. Hmm. dua Berarti setengah anak tu tu pun sebab kena orang kampung boleh tolong jaga 200 setengah dia tolong lah lebih kurang 200 setengah. Takkan dapat 200 setengah tapi saya letak 200 setengah. Jadi berapa belanja bulanan yang lebih kurang? Saya dah buat kira-kira sebulan untuk bondo yang kau tak nak bukan bondo yang, yang tak nak, nak ya. yang benda tak yang nak. kau tak nak memerlukan sebulan kira-kira 2350 ringgit untuk bondo-bondo yang kau tak nak tak payah cerita kereta besar tak payah cerita rumah besar kau Kaya ustaz ini memang perhitungannya waduh gigi sih nak saya... rumah besar nak kereta besar apa yang terlintas di fikiran saya cik be- belajar tak nak macam mana saya tunjuk pula gambar carrier-carrier yang ada. Saya tunjuk gambar engineer. Saya tunjuk gambar lawyer. Saya tunjuk gambar doktor. Saya tunjuk gambar. Saya tunjuk betapa dalam gaji-gaji yang untuk mereka yang profesional ni, hmm. gaji dia kasar. Tak pernah kira dalam berapa ratus, tak pernah kira berapa dalam sibu lebih, tak ada lah. Memang banyak. Tapi nak kena belajar, ilmu nak kena ada. Habis SPM nak kena sambung lagi. Ambil diploma degree, sambung lagi buat master, buat PhD kalau boleh. Kalau tak pun paling tidak degree, professional course kita. Kita boleh jadi macam mana yang kita nak. Kalau kau tak nak belajar, tak apa. Lepas PM tu kerja. Apa kerja yang ada? Kau boleh berniaga ke pasar ya, malam. Ya, berniaga. Kau boleh berniaga, jual kau yang pisang setiap petang. Saya bukan cakap orang niaga goreng pisang tu tak bagus. Hari ni orang yang berniaga hari ni, dia dah lama berniaga, dia dah ada regular customer, kau baru nak berniaga. Wah, Katalah dapat kan? RM30 sehari. Tolaklah modal RM30 sehari kali 30 hari tak cuti-cuti. 30 kali 30 berapa? Berapa? 900 cukup tak? Tak cukup kahwin dengan orang yang berniaga goreng pisang tak? 900 campur 900 berapa? Sibu lapan Masih lagi Masih tak cukup kurang. Bayangkan Macam tu je fikir Kau fikir Bila kau pergi pasar malam Ke Taman Nampangan 20 tahun lagi Tak payahlah 20 tahun lagi 10 tahun lagi Pergi pasar malam Ke Taman Nampangan Jumpa kawan sekolah Assalamualaikum Salam Ya Allah kan? <laughs> Reunion ya. Jumpa kan lah Jumpa kat sekolah kan ha? Hmm. Kau kerja apa sekarang Alah biasa-biasa Cakap lah kerja kat mana Kau kat KL Yalah kerja apa Aku sekadar doktor pakar. Wuyu ku. <laughs> doktor. Kau kerja apa? Aku tayang-tayang lah tahu. Tayang lah kan. Tayang lah. apa jadi jam tu? Sebab hari ni kau main-main. Hari ni main-main. Tanya lah Cik Zin Rizal lah. ngan saya mungkin. Kita rasa bila nak keluar sekolah. Rasa macam malih lah. Hmm. Apa bono suruh belajar, belajar, belajar. Poning ke mana? Tapi akhirnya hari ni kami semua fikir. Cikgu-cikgu pun fikir. lah aku tak belajar dulu. Tak tahulah kat mana aku duduk sekarang. Betul, betul. Kau betul. tengok harga rumah sekarang, kau tengok kat signboard tu. Berapa harga rumah? Semi D dah tujuh lapan ratus ribu. Oh. Rumah banglo juta. Tu dekat warisan putri tu, ada rumah dua tiga tingkat. Promosi raya ratus ribu kalau hotel. Ah. <laughs> Kalau hotel. Promosi 900. Di Putrajaya, di Putrajaya rumah teres hanya 1.5 juta. Hanya. 1.5 hanya tau macam singgit 5 pusin. Jadi apa lagi alasan kau tak nak belajar? Kau nak belajar Bisa, ilmu macam, je nak tolong kau. Ilmu itu yang utama ya. Baik. <clears throat> Yakin dan percaya ada benda yang Allah Taala nak bagi kita. Sebab saya dah kira jadi apa? Kau tengok yang jadi lawyer macam mana? Saya tak cerita lah Cik Rizin Rizal pun boleh cerita Satu surat sign dah berapa bayar Tu belum menang kes lagi berapa persen Jadi engineer yang dah profesional Yang berapa tahun-tahun kerja tu Ada yang gaji boleh-boleh ribu sebulan Jadi doktor pakar dekat KPJ Ada yang mencecah 23 ribu sebulan menena hmm. Baru botol cucuk duit Sekarang nak cucuk duit kan Kau tengok cikgu Cikgu ni dia kodokut Kedukut. Dia kalau aku tak nak orang nampak duit dia berapa. <laughs> Kedukut. Bila dia cucuk duit nak dipoluk oleh mesin ATM. Cucuk <laughs> Kenya ni dia tarik anak ni semua sana tutup. Hmm. Tapi cuba kalau sebab takut balance nampak berapa. Cuba kalau duit kau banyak. Macam mana kau cucuk duit? Macam ni lah cucuk Sombong. Siap cakap masa, eh kau tolong tengok balance dengan berapa tu tu melampau lah kan <laughs> sombong cerita je betul lah makna kata tak tadi yang saya kira tadi untuk kita meneruskan kesinambungan hidup itu belum cerita lagi duit yang saya kira tadi kan belum cerita kau nak bagi ayah berapa bagi mak berapa belum cerita lagi kau nak pakai baju lawa-lawa belum cerita lagi perangai kau kau jam nak handphone mahal-mahal Ha, kau nak tukar phone lah kan contoh baju nak kasut nak Dr. Kadin Dr. Martin hmm. takkan nak pakai dog peng <laughs> Dr. Penguin Dan Semua nak mak mahal Tapi saya tak kira pun lagi Nak bagi mak berapa sebulan Ini orang tua Kalau kerja nak bagi mak berapa Coba jawab Sibu Berapa Seratui <laughs> Kau ni jawab lah Nak bagi mak berapa Nak bagi mak berapa sebulan Seratus Sibu Ayah lima tui Nah, mak 1000. Hmm. Ayah ayah ratus, Ayah, apa hal? <laughs> apa hal? apa hal mak kau lebih? Ayah sokok. Ayah, ayah, ayah. Ayah pun timur kok, saya tambah helang. Contoh lah, tak adalah. Bagi mak kita itulah keriangan dia kita balik kampung besok macam mana Dar daripada kita bekerja dekat luar balik kampung macam mana kita nak present diri kita supaya mak kita senang hati bukan kata nak tunjuk dengan orang kita kaya tapi bagi mak kita lega anak aku dah lapar, anak aku dah boleh hidup sendiri dah ya yeah, ya yeah, yeah. itu kau sampai bila nak nyusah dengan mak ya kau belajar rajin-rajin <laughs> sampai bila percaya yakin ada benda Allah Ta'ala nak bagi ke kita seterusnya apa tip yang seterusnya amanah jaga amanah kita la imana liman la amanatalahu tidak beriman orang tidak menjaga amanahnya amanah sebagai seorang pelajar belajar bukannya bercinta <laughs> bercinta ada faham tak payah kau nak bercinta-bercinta sangat duit belanja pun mak bagi tiba-tiba lah rasa rindu kat you kenapalah hidup ni macam ni tu Kenapalah sekolah ni sekejap sangat Terpisah tak dapat tengok you lagi Saya masa kat Semak Labu tu dengan Cik Zin Rizal dulu ni Cik sekolah budak perempuan dilarang Kalau ber, berdapat tahu ya Langsung kena buat pengumuman Oh Kan? Ha, ni kita telah berjaya menangkap sepasang pasangan. Dahulu macam tu ya. Yang berdating kan? Ha, kenapa? Budak perempuan diharamkan memanggil pelajar-pelajar lelaki abang walaupun senior. Ha? Uish. Dulu. Kek kantin kan. Tumpang lalu bang. Mesti feeling dia. Hmm. Tumpang lalu bang. Apa abang weh. kan? Abang weh. Jadi dia panggil apa? Tumpang lalu pakcik. Pakcik. Dulu. Dulu. Iya. Pakcik. Eh? Jadi amanah kita jaga. Seterusnya respon. Apa yang cikgu minta, respon. Cikgu suruh buat homework, buat homework. Cikgu suruh buat partial question, buat. Eh, orang tak rapat dengan cikgu rugi tau. Sebab cikgu ni kawan-kawan, dia antara kawan-kawan dia hantu tu. Huh? Hantu apa? Lembaga. Le, antara lembaga yang baik dengan dia, lembaga peperiksaan. Oh. <laughs> Ha, jadi lembaga peperiksaan ni banyak bagi dia orang contoh-contoh soalan yang mungkin keluar. Jadi kalau kau tak rapat dengan dia, rugi. Kadang-kadang cikgu saja yang baik kelas tambahan hujung-hujung tu sebab adalah rahsia-rahsia dia nak share. Ya, yeah, biasanya seperti itu. Rugi kau ya. tak pergi. Alah, tak pergi pun tak apa tu. Jangan rugi. Eh? Respon. Bila cikgu suruh buat, buat. Adalah sebab cikgu suruh buat tu. Dan yang seterusnya, istiqamah berterusan kita. Jangan hari ni rajin, esok malih. Lepas tu malih, rajin balik. Jangan. Okay. Dan ini dikatakan sebagai formula pelajar jauh hari. Jauh. Jujur, accountability, ukhwah nak kena jaga, hikmah percaya ada kebaikan Allah Ta'ala dah bagi jauh kita, amanah nak kena jaga, respon pada apa yang cikgu suruh dan kemudian istiqamah berterusan kita dalam mencapai kejayaan. Dan untuk menjadi pelajar berjaya, yang pertama kita kena cepat, jangan lambat. Dah tak ada masa lagi dah. Masa dah tak panjang, kena cepat. Ha, saya nampak cikgu yang catit. <laughs> catit. Korang tak ada lah, melangak. Ya, lepas tu kan tanya apa pun tak tahu. Pertama, kena cepat. Masa dah tak banyak, jangan buang masa belajar. Faham tak? Faham ke tidak? Faham. Kena cepat. Yang kedua, kita kena hadir sekolah. Jangan ponteng. Ha, sampai kat betul pagar siap babai abah kau. Abah kau jalan, kau pun ikut jalan lain. <laughs> Jangan eh. Jangan. Rugi kalau kita tak hadir. Sebab kita tak tahu apa yang benda yang cikgu share itu. Dan bila share dapat, dapat daripada kawan-kawan, tak sama dengan apa yang cikgu bagi. Betul, betul. betul. Ingat tu, kena hadir. Sebenarnya video ini tu pas banget untuk uh, cikgu yang lagi mengajar sekarang dengan budak-budak gitu ya. Budak-budak yang lagi sekolah gitu ya. Ini pas banget ini banyak uh, apa pengajaran yang saya dapat di sini cuy jangan lupa ini adalah zaman buek bukan zaman cakap aja aku ingat aku nak belajar rajin-rajin lah hmm. jangan cakap buat Okey, bertindak dalam eh. bahasa Jawa ada satu falsafah disebut sebagai talk is cheap bercakap tu murah tapi perbuatan ya perbuatan itu yang tindakan lebih mahal. ya Faham? bergerak ya? ya jadi jangan cakap aku ingat Aku nak berubah lah. Jangan cakap, we. Kita pun tahu dah kat mana. Kita semua nak hidup senang juga satu hari nanti. Kita nak ubah keluarga kita ni, biar keluarga kita ni bukanlah jadi kaya pun. Tapi paling tidak selesa. Ya, yeah, selesa. Ingat tu. Saya pun kalau ikut kehidupan saya pun biasa ya. Arwah Abah saya dulu kerja kilang. Kilang dan lok pilu akhirnya kilang tu tutup. Arwah Abah saya tolong mak saya meniaga aja. Hmm? Kami lima beradik dibosarkan dengan hasil titik peluh meniaga. Sampai bosar. Oh, sampai sekarang mak saya masih lagi beradik. meniaga tetapi tolong-tolong macam tu je lah. Adik saya sambung. Jadi maknanya jangan tengok apa yang kita ada hari ini tapi apa yang kita boleh capai untuk akan datang. Itu penting. Betul, betul. Seterusnya mantapkan kelemahan kita. Apa yang kita lemah? Dah tahu kita lemah matematik, banyaklah buat latihan. Dah tahu kita lemah bahasa Inggeris banyak kalau bercakap sebab lecturer saya kata dulu you never learn English but you practice English. We'll never learn English but we practice English. Kita tak pernah belajar bahasa Inggeris tapi praktis bercakap dalam bahasa Inggeris. Macam di sekolah menengah pancur ni hari apa cakap bahasa Inggeris? Ush, ada bercakap bahasa Inggeris? Tak ada eh? tak ada English dia. Eh? Belum lagi lah. Ha, membaca je lah. Oh, belum. Dulu kat Ismail Labu sangat pernah sekali itu dia buat setiap hari Rabu hari bahasa Inggeris. Satu perkataan bahasa lain keluar kena denda berapa sen dah. Apa yang berlaku kat Ismail Labu masa tu sonyap sunyi sekolah. Semua tak bercakap bukan cakap sunyi sonyap. Member syarat ya. Makan kantin. Tu dia. Jadi makna kata kita dalam ni mantap kan. Kita mana yang kita lemah kita perbaiki. Okey. Seterusnya profesional. Maksud profesional jangan campur aduk <laughs> pribadi dengan belajar. Masalah di rumah tinggalkan dulu. Hmm. Bergaduh dengan kawan-kawan selesaikan dulu. Dan Faham tak? Yang ini tak masalahnya kadang-kadang waktu dalam kelas yang tak profesional tu dalam kelas kau main. Usik sana usik sini, kacau sana kacau sini, semua orang tak boleh belajar. Cikgu habiskan masa 10 minit untuk marah kau. Eh? Memang ada ada ada setiap sekolah atau ada setiap di kelas gitu pasti ada budak satu gitu ya, yang uh, macam ni cuy ya selalu mengacau gitu. Tu masalahnya kau tak nak belajar satu hal kau kacau orang lain tu. Hmm ya ya. Tu masalah. Eh? Professional. Time belajar, belajar. Time main-main. Kau nak tengok Korea. Time potong. Balik rumah tengok Korea. Kau tengok betul-betul. Sampai tombuih mata kau kat TV tu. Tengok. Ini time belajar, main. Time main dah tentu main. Kau pernah tengok orang main bawa buku pernah? Orang main bola, baca buku pernah tengok? Okey, ingat bagaimana bola dibawa oleh Adil Zakwan. Adil Zakwan melorongkan ke tengah. Disambut oleh Safi Salih. Safi Salih melambungkan ke tengah. ditandu oleh Adil Zakwan. Adil Zakwan melemparkan pula. Oh, bola itu disambar oleh Syadul dan Talaha sambil membawa buku matematik. Nak dengar tak? Memang tak nak Waduh. <laughs> Cepat banget. Waduh, lupa. Ustaz ini memang hobi nonton bola kayaknya, Ju, ya? Tak pernah dengar dah. Cepat banget. Tu sebab Laju eh. sangat ya cakapnya. Belajar, je. belajar. Okay. Eh. Kemudian seterusnya apa? Selepas itu, iltizam. Kita perlu ada letak target tinggi. Saya ingat Ali Fasafah kata, budak perempuan dia gomar tu tulis letak kek. Kek buku lah, apalah, hmm. ditampal kata-kata hikmat kan. Budak lelaki kalau tulis oh, tu memang yeah, kena tolak. Falsafah, lah. falsafah, falsafah, Ada Ali Fasafah kata, Gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung. Masih lagi tinggi. Tetapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Busut, busut itu apa ya? Berarti dekat dengan lautan gitu ya. Busut Walaupun tak ada kaitan busuk dengan laut. No. Tapi dah dia cakap macam tu, saya ulang lah. Tapi maknanya, <laughs> saya sudah kita -kita berfikir busut itu di, di lautan. Bila dapat keputusan gitu. Kan, contoh kita target semua A, tapi ada satu tak A. Okey lah. Ini mula-mula dah target. Dan dapat lulus jadilah. Hmm. Ha, memang ada harapan fail. Target biar tinggi. Cuba bayangkan. Cuba bayangkan kita mau diumumkan keputusan peperiksaan, result kita yang terbaik. Macam mana? Ya. ya. Macam mana guys? Naik atas pentas. Siapa nama kau adik? Muhammad? Aurat? Tengok nama dia kau. Auranzir. Betul? Zep, orang panggil kau Jep lah. Dah lah. Nama panjang-panjang <laughs> je telinga. Kan? Ya, macam Samsul debat kan. Tiba-tiba ya debat ada. Kan? Samsul debat. Tapi tak ada yang panggil. Eh debat, debat. Tak ada pula. Debat. Eh, tak ada. Kan? Dah nama elok Zaiham panggil Am ni. Contoh, contoh. Contoh um. lah, contoh. contoh. Zaiham Am. Um. ha, jadi, makna kata bila sabut kan, macam dia tadi lah cakap kan, Zai apa? Zep Allah payah aku nama orang ni. Kau nama orang siapa? <laughs> ha? Tengok, tengok name tag Muhammad Salihin. Ha, senang. Ha, Salihin senang. <laughs> Muhammad Salihin. Kau tayalah tukar nama lah biar macam tu ya. Salihin kan. Diumumkan kepada saudara Salihin sebagai pelajar cemerlang. Oh, my. Ambil kutusan naik atas pentas. Dan tua Roman. Ha? Tak ada. Budak perempuan mungkin macam tu. Budak lelaki tak ada lah. Budak lelaki kalau dapat result peksa je tengok. Yeah. Budak lelaki ni dia kerekut emosi. Kalau dia tengok. Yes. Itu yeah. kan? Yes. Itulah paling kuat pun. Yes. Paling tidak pun dia tunjuk kawan. Weh kau tengok apa sah semua A ni. <laughs> Eh, itu budak lelaki. Sombong. Sombong eh. Budak lelaki emosi tak ada. Kalau orang tanya ni kan, apa perasaan adik dapat semua A? Eh, apa perasaan? Uh, mungkin ni semua adalah uh, <laughs> segigih dahulu. Um, dia cuba buat yang terbaik dan Alhamdulillah. Perasaan yang terbaik lah. Kawan-kawan ni kat belakang. <laughs> Satu grup dia. Gayat, jakun tak nak nampak kamera tu. Cuba budak perempuan, dapat Liza Peksa. Benda pertama jadi apa? Ah, Ustaz Ekspresi Peluk, peluk, Kau balik rumah pun macam tu tengok ayah kau pun sama uh, kalau, emosi Kalau ini Sudah sering saya dengar je ya Bah, Enggak bah. bapal lah sih. Bah, semua A bah. Yeah. Bagus lah. Ha. semua A ni bah. Iya. Ya. Cuba kalau mak kau. Emaknya ya. Mak Nak kau tak kena emosi tau. Nak-nak pula, oh mak eh, cikgu. Ya. Yeah. Mak, mak. Dia, dia, dia. Mak semua A, mak ya ke? Ya Allah, nak WhatsApp kat siapa ni? Ya Allah, nampak. siap share dalam grup tu. Alhamdulillah anak saya dapat semua A tak sangka. Saya rasa hari itu sekolah tak letakkan apa-apa harapan kepada dia tetapi dapat A. Orang lain tahniah dalam hati menyampah. <laughs> Iya, tu sebab tak orang perempuan ni dia memang macam tu. Dia sedih pun dia nangis, dia suka pun dia nangis. Bila interview, hmm. apa perasaan adik budak perempuan? Apa yeah, perasaan yeah, dia lepas semua A? memang memang happy lah janganlah tak tahu nak cakap Ma, jangan macam ni lah tapi biasa normal tu sebab cikgu perempuan dia boleh menangis bila marah anak murid dia Cikgu lelaki dia takkan nangis, dia marah. Apa nak jadi? Kau fikirlah. Yeah. Cikgu lelaki dia macam tu je. Kau nak belajar, belajar. Tak nak bayar atas kau. Tapi tolong jangan kacau orang. Okey? Haji aku lelaki. Saya cakap ni bukan untuk saya tau. Kau fikirlah sendiri. Ya, cikgu lagi lelaki. Ya. Ah, cikgu lagi lelaki. Cikgu perempuan. Kamu tahu tak? Saya putus step ni untuk kamu semua, faham? Saya tak tidur malam buat untuk kamu. Ini kamu balas balakat saya. <laughs> macam sinetron macam sinetron je sebab tu sebab tu Allah Ta'ala pilih orang perempuan mengandung bukan orang lelaki <laughs> oh ini juga ini. mak lelaki tak sabar orang perempuan ni dia emosi kan tu tengok cikgu yang pregnant yang mengajar tu tengok dah lah tak ada lift sekolah eh satu satu Okey kelas nampak emosi dia kelas buka muka surat 18 Samsul Yang memang boleh saya tak sihat ni Lepas tu baby ni nenak Baby Dia bercakap dengan puan tau Baby nenak sesepak Baby oh. Kalau cikgu lelaki lah mengandung, mengajar Ah sepak, sepak pula kau sekali Sekali sekali sekali Dia topuk langsung jalan pula Kemudian Tinggalkan tu Seterusnya Organize Susun atur jadual belajar kita Saya nak tanya Jadual belajar ada tak kat rumah? Jadual belajar Biasanya kalau saya seingat saya waktu masih sekolah tu saya pajang di dinding cuy. Kalau ada pun jadual belajar ke macam mana? Apa masalah dengan jadual baca korang? Apa masalah? Apa masalah? Oh. Masalah tak boleh nak ikut. Memang tak boleh nak ikut. Sebab dia memang kat situ yang tak pergi mana kau nak ikut dia pergi mana. Masalahnya Masalahnya bila buat jadual waktu Kau punya jadual waktu sama seperti timetable Dalam masa dapat jadual waktu ke Dalam kasut sekolah Kotak kasut sekolah Ingat tak timetable yang dapat percuma kat dalam kasut sekolah? Isn, sel, rab, kha, jum, sab, aha. Ha. Singkatan minggu. Isnin, Sasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, oh, yeah, Ahad. Kalau tak lah, potang balik ketiga, meh. M-A-T-H, matematik. Mes. Sai, science. Hmm. Eng, English. <laughs> Sejarah. Kau tulis ponoh tu berdosa. Penuh. Jadi, kau bila ada planner atau diary, jangan tulis diary hidupku. Tak ada siapa nak baca. Hari ini aku berjalan pergi ke kantin. Tiba-tiba dia melihat kepadaku. Mengapakah? Tanda soal, tanda soal. Jangan buang masa lagi dah. Masa dah tak ada. Sajik sejarah ni memang mencabar. Dia mencabar iaitu tumpuan pelajar biasa paling lama sejarah ni 20 minit. Masuk minit ke 21, 21 kita kita akan berada pada zaman yang cikgu tengah hajar. Tiba-tiba Tiba-tiba hilang Sampailah kita disadarkan dengan kapur, ke Dengan batang apa ke penyapu kena balik Ya Allah, ya Allah kat mana aku ni Ya Allah Macam kan dan yang terakhir sekali Niat kita belajar Biarlah kerana Allah Sejarah. Dan juga niat kita Nak membahagiakan kedua ibu bapa kita Tak adalah saat yang paling bahagia Kalau kita nak bahagia Bahagiakan mak ayah kita Percaya cakap saya Betul, betul, betul Syed Tiga perkara yang kita nak capai dalam hidup Pertama kita nak bebas Betul? Yang kedua kita nak tenang Betul? Betul, betul, betul Dan yang ketiga kita nak bahagia Yeah, ya, ya. Ketiga-tiga yeah, yeah. yang kita nak capai ni kita hanya boleh capai kalau kita boleh bagi dekat orang lain dulu. Contoh, nak bebas kita tak boleh bebas. Kita bebaskan pemikiran mak ayah kita dengan kejayaan kita dulu. Barulah kita boleh bebas. Oh, okey. Tenang, macam mana nak tenang kita baru nak relax kat bilik kita. Anak apa? Adik kita nak susu, nak susu. Tenanglah. Tak. Ha, kau buatkan susu dulu kau campur buat batuk sikit kau bagi. <laughs> Tenang sampai besok. Tak ada lah, jangan buat tau. Ni contoh tau jangan buat. Bagi susu dia dia. Begitu juga nak bahagia, kau kena bahagiakan orang lain dulu baru boleh bahagia terutamanya bahagiakanlah kedua ibu bapa kita. Betul, Jadi mam. saya doakan kepada semua calon-calon peperiksaan baik PT3, baik SPM, saya doakan kita semua berjaya. Ya, mudah-mudahan berjaya. Jadi sama-samalah kita memanjatkan doa kita kepada Allah SWT supaya dibermudahkan. Jangan lupa amalkan empat perkara menjelang nak peksa ni. Pertama. Peksa. Ulangan ya kalau di sana. Pertama, saya bagi banyakkan selawat. Satu. Yang kedua, banyakkan istighfar. Yang ketiga, baca yasin setiap hari. Sekali sehari jadilah. Tak sampai hmm. 10 minit pun baca dan yang keempat perbanyakkan haukil amalkan baca la haula wala quwata illa billah lil azim serahkan ke, ke Allah semua sebab kita ni tak terdaya dan Allah Taala insyaallah akan bantu kita amin, jadi itu saja daripada saya mudah-mudahan kita boleh mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat sungguh yang baik itu datang daripada Allah SWT ini kurang terucap kelemahan saya sebagai manusia biasa pokok sekayu daun selasih thank you terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, oh, okay, itulah tadi dakwah atau ceramah. Ini kayaknya bukan um, menuju ke dakwah atau ceramah, cuy. Dia lebih ke apa ya? motivator di sini cuy ya karena tempat atau lokasi yang ditempati itu bukan masjid atau musola gitu ya kita sebut aja di sini motivasi cuy ya motivasi untuk video kali ini tuh durasinya panjang cuy ya jujur aja durasinya panjang saya kayak nggak merasa video ini panjang gitu ya saya baru lihat waktu wah ternyata panjang banget ini video cuy tapi saya nggak merasa video ini panjang karena gitu cuy ya karena Ustadz Syamsul debat walaupun dia berceramah sampai berjam-jam tuh itu kita nggak merasa jenuh atau boring gitu ya karena diisi dengan uh, beberapa Uh, ceramahnya yang berbau komedi gitu ya jujur aja cuy ya di video kali ini tuh saya banyak banget mendapatkan pengajaran dari segi bagaimana cara mendidik anak gitu ya bagi orang yang punya <clears throat> bagi orang yang sudah berkeluarga dan punya anak ini cocok banget cuy ya cocok banget banyak banget pengajaran yang ada di dalam video ini cuy tentang bagaimana mendidik anak cuy ya oke dan mungkin itu aja cuy ya dan sebelumnya saya berterima kasih buat teman kita yang mengirimkan video ini cuy terima kasih banyak bro ya karena sudah mengirimkan video ini saya salut banget ya karena sudah memberikan saya sedikit pengajaran dan juga hiburan gitu ya dan semoga video ini bisa menghibur orang juga gitu ya semoga video ini bisa